Di zaman Sagala ressek jelemate lobaan pindar gawe Cna cek geja kurang tong kamana-mana diik tekarkabek ah lantaran korona Badangtu Sumedan lkap pungpur Bandar bawang Ayo nama di Jalang Kakala yabar di Bandung nuka pungkurna insinyur Ayo nama di lembur gas loba nganggur Cici di dapur 寂静的夜 segala hesek jeremmate loanu pindah gawe cenah cepejak orang tong nga mana-mana dii pepak kabelanaran korona Dadang di Sumedang Yukapun tur Bandra Bawang Aye nama di jalan kakaknya banyak mpuranana Insinyur Aye nama dilemmbur geba nanggu Kicing diapur